अस्सलाम हम ये एंजल टूर्स एंड ट्रेवलर्स के साथ जो है हम एक हनीमून ट्रिप के ऊपर आए थे मैं और मेरी wife we had an amazing experience over there हम सबसे पहले जो है वो शुभरान की तरफ गए शुभरान के बाद शुभरान से हम गए एक्चुअली बालाकोट मानसर वगैरह करते हुए then we move toward the Kashmir वहाँ पर हमने छम वाटरफॉल वगैरह कुटन वाटरफॉल धानी वाटरफॉल वगैरह वगैरह उसके बाद हम लोग जो है वो आज जो है वो कल जो है सवाद कलाम आलम जब्बा बहरीन हम लोगों ने ये पॉइंट्स करें अली की सर्विसेज अली हमारे साथ थे tour guide we had an amazing experience over here इसकी सर्विसेज इसका फूड क्वालिटी इसकी कार वगैरह ईच एंड एवरीथिंग इसकी ट्रैवलिंग सब कुछ बहुत अच्छी थी ये ही इज़ एन कॉपरेटिव गाय आप इससे जो बात कहते हैं उसको अंडरस्टैंड करता है उसको मैनेज करने की कोशिश करता है at his best and I am perfectly I will suggest you to take took the tour with the Angel Tour and Travellers ठीक है थैंक यू सो मच